Să dumneavoastră să fac simțuiar ce mi-a opțiunea și să să jucăm Tube Simulator. Ok, hai să începem cu Carrier, hai să începem be, uh, cu... Hai să alegem între game și vlogger, între gamer și vlogger. Ok, pentru cei care nu știu, ap, uh, aici este... Uh, poți să, să joci ca gamer, aici e viața de gamer, ca un fel. Uh, poți să joci ca un gamer, ori ca un vlogger. Ok, hai să mă joc ca un vlogger. Uh, record move, base, hai să filmăm un basic vlog uh, about a new camera, așa. Asta postez 3 de început. Așa. Recording, edit. Ok. Se pare că asta îl place la lume. Avem 18 abonați. 24 chiar. Ok, hai, asta a fost prima zi. Record mult. Și este cam tot jocul. Să avansez cât mai mult și să pui, să publici videoclipuri. Asta e gata. Asta e scopul jocului ăsta. Bă, serios? Aici e de B2. Ok. Record move. A, să mai facem încă unul pentru sfârșit. Așa, să facem vreo nu 50. Asta probabil o să film, o să filmăm până la ziua 10 -a și să încheie episodul. Ok. I-am mai făcut un, uh, un uh, video nu un video, dar am mai făcut, m-am jucat în joaca asta și știu despre ce e vorba și foarte interesantă în joaca. Uh, sugeri și vouă această joacă. Așa. Crazy Barrel. Electric motor. Cording. Publishing. Ăla. Primul deja. la ăștia care cu, să încep cu vector, cum vedeți aici, să încep cu vector, apă lor îi place foarte tare și dă click acolo să vedem, bă. Ok, prima dată să fim pe minus, um, să vedem cât două. Hai să cumpărăm asta de vlogger, de daily vlog și hai să facem un daily vlog. Așa, ne-am terminat uh, tot jocul, în afară de în afară de gamer. Eu m-am bazat cel mai mult pe vlog, am ajuns până aici. Și ăsta, ăsta. Și câteva până n-a să mai să meargă să faci. Ă, de mai ăsta, 3. Merge să faci 1, 2, 3, 4 și ăsta. 5. Ok, numai 5 să, să putem să facem. Hai că de cum să pune daily vlog-ul. Așa. Umbla... A, maxim 3. Ok. Haide mai repede să încarci aici. A, recording. Edit. Oare câte să facem pe daily vlog? Aia că daily vlog-ul rupe. Da, pe daily vlog eu pe aceealaltă salvare am strâns vreo 4 milioane de vizionare doar la un video. Bă, dar rupe daily vlog, bă. Ok. Hai, bă, un comentariu. Time of the ever. Ok, nu știu ce înseamnă. Ok, haide, ăsta, ce zi a fost asta? Nu contează, cred că 3. Așa e, haide un basic vlog, un daily vlog și încă un basic vlog. hack daily vlog aici. Bă, ce așa trebuie de pe daily vlog-ul? v-am spus că Victor rupe. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Ok, avem 139 de bani, ziua 5. Ok, încă 5 zile mai avem făcut și na. Așa, un daily vlog și încă unul. Gata. Cam așa să fie la noi bazat un basic vlog, un daily vlog și încă un basic vlog. Bă, de basic vlog e mai bun decât daily vlog-ul. 100 de vizionări. Primul nostru video cu 100 de vizionări. Ok, dacă avea să fie, dacă așa era și în viața reală YouTube-ul 168 carier, hai să luăm un record tax Așa, hai să formăm un tax. Uh, așa, așa, așa. Și un daily vlog. Și un daily vlog. Ok. Sper să-i placă, să placă tagul, că înainte la tag strângeam 3 milioane. ce drept stai Starkul posta mai rar de aștepta mai multe vizionări strângeam. Ok. Ziua 6, a 7. Încă, ei, hai să facem până ziua 20. Așa, e antag merge? Nu, nu merge. v-am spus că nu mereu, v-am spus că nu merge mereu tagul. Ok, daily vlog, daily vlog, basic vlog și basic daily vlog. Hai că daily vlog bun. Bun, bun, bun, bun, bun, bun, bun. Bun asta. Asta cam e slăbuț, cam asta e slăbuț. Dar în viața reală... Ați hmm, hmm, hmm, dezabonat. Eu în viața reală nu fac chiar așa din multe vizionări. Chiar mi-aș vrea să fac. Carrier. Asta cât e? 3 ok. Ehm, așa. Chiar aș vrea să fac la fiecare, la fiecare video câte 80 de vizionări. Chiar aș vrea. Aveam 25 de videoclipuri și deja 100 de abonați. <laughs> Așa vreau să fie în Sau aproape, bă, aproape. Cu 13 abonați. Ok. End of day nou. Ok, așa. Record move, daily. Ia să vedem dacă pot filma un tag. Ne. Daily. Un, un basic vlog. Și așa. Ok. Acest joc nu poate, nu poate să fie full ecran, poate să vedeți aici niște bari negre, poate. Au oh, 200 de vizionări, bă, primul meu tot cu 200 de vizionări. Ha, că probabil n a să fim minus, sau da, să fim. Record nou, așa, daily vlog și... Na, dacă nu pot. Așa. Stați un pic. Așa. Gata. Așa. Uh, uh, daily vlog basic și basic. Daily basic basic. Ok. 100 de vizionari. Și ce tot? 100? Nici nu, minus 9 abonați. E. Eh. Record move. Nu știu că în viitor, când o să mai fac, uh, adică nu, în viitor în joc asta, când o să mai fac videoclipuri, o să-mi crească cât mai mult să abonați. Așa. A, cât strânge de elivogul. Arc de elivogul azi e bun. 200 de vizionări. Uhuhu, da, asta e vlog, a rupt. Ok, hai să încurcăm, 12 zi, mai aveam încă, 2, încă 8 zile valabile. Record show. Ne, nu facem record show. Așa, hai un daily. Și poate ne un tag. O, da, merge. Ok. Pe păi mine nu mă interesează numele, titlul, titlul. Hai că rupe, rupe, rupe, rupe. Hai bă, deja Plus 14 abonați plus 44 chiar așa să fie chiar așa și în viața real, oh, plus 73 mă scuzați dacă auziți, ați auzit ceva, uitați aici, plus, plus și plus. Record move, daily, un daily, un tag și un basic block. Așteptați puțin, acum vin. Ok, gata. a zile vlogul tot rupe. Hai, poate ajungem la 300. Haide, haide, 300. Uuu, primul nostru video, primul nostru video cu 300 de vizionari. Și vreau acest video să ajungă măcar la 30 de vizionari. Și 6 like-uri, please. Please, măcar 6 like-uri. Așa. Ok, asta e vlog tot a rupt. Daily vlog, episodul 12. 25, abonați. Încă 5. Așa, așa eu uh, mergeam de fiecare dată. Poate merge un tag, ok. Așa de fiecare dată făceam și îmi creștea abonații. <clears throat> Minu, vedeți aici, v-am spus ca să fim uh, minus. 400 de vizionari, 500 de vizionari. Nu mă interesează pe mine, pe mine de voi. 200, 200 și 500. Ok. Ziua 16. Daily. Basic. Na, nu mi-a zis dacă. Și un basic. Uh, hai la carier. Cookie. Videos. to toate odată se încarcă. În afară de asta. Asta nu știu ce. Editing. A, stai că da, la daily vlog trebuie mai mult să editez pentru că da. Hey daily vlog. 500 de, de vizionare, 600! Oh my god! Pe minus 8. Ok? Așa. Basic. Taguri, nu pot. Aici să cu unicorn. Aici. Daily, daily, daily vlog. Bum, bum, bum. Daily, daily, daily vlog. Bum, bum, bum. Daily, daily, daily vlog. Bum, bum, bum. Daily, daily vlog. Ok. Plus 53 de abonați. Asta ne culcăm, ziua 18, așa. Asta este primul meu video. Ok, are. Pe minus suntem, frate, pe, pe minus 15. Uh, frate meu, pe minus 15. Um, Ok. Uh, ehm, nu. Înapoi aici. Ziua ușcă. Ok. Asta e. Uh, terminăm acest, această zi și încheiem și acest video care acum îl filmăm. Ok. Bă, ce așa de repede să încarcă uh, tag-ul? Bă, dar chiar și la să prinde bine tag-ul. Gaming-ul nu chiar bine prinde. Ok. Această zi, end of... Ok, hai să facem aici și gata cu acest episod. Așa. Daily. Bun. Sper că încă mă aud, încă mă aud, please, please, please, încă mă aud, încă mă aud. Sper că da. Daily, daily, daily vlog, daily vlog, daily vlog. Nu s-o sută. Ah. Ok, și cam tot cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un punct de like. Eu am fost Max și noi o să ne vedem data viitoare.